Álamo. Poplar. Poplar. Alcornoque. Cork oak. Cork oak. Almendro. Almond tree. Almond tree. Cactus. Cactus. Cactus. Castaño. Chestnut tree. Chestnut tree. cypress, Cypress. Cypress. Ciruelo. Plum tree. Plum tree. Cocotero. Coconut palm. Coconut palm. Encina. Home oak. Eucalipto. Eucalyptus. Eucalyptus. Higuera. Fig tree. Fig tree. Limonero. Lemon tree. Lemon tree. Manzano. Apple tree. Apple tree. Naranjo. Orange tree. Orange tree. Olivo. Olive tree. Olive tree. Palmera. Palm. Palm. Peral. Fair tree. Fair tree. Pino. Pine. Pine. Platanero. Banana tree. Banana tree. Robles. Oak. Oak. Viña. Vineyard. Vineyard.